ये किसी कायर समाज की पहली निशानी है कि वो समाज अपने बीच में अपनी बातों को अपने फैसलों को अपने झगड़ों को जो सुलझा नहीं सकता है वही कोर्ट कचहरी जाता है और जब कोर्ट कचहरी आपके फैसले देने लगता है तो ये जरूरी नहीं है कि जिसने काला कोट पहन लिया है वो हिंदुत्व की परिभाषा भी देंगे वो सब शबरीमाला के बारे में भी देंगे वो दही हांडी की लंबाई भी नापेंगे वो महाकाल में कितना पानी चढ़ा इसके बारे में भी देंगे ये कायर समाज की निशानी है हमने इस भौतिक युद्ध में इतना लंबा रास्ता तय किया है कि आज सनातनी हिंदू के परिवार में बेडरूम के अंदर क्या होता है इसके बारे में भी कोर्ट डायरेक्शन दे रही है हम कुछ मसले अपने आप नहीं सुलझा सकते हम दूसरी कौमों से नहीं सीखते लिहाजा हमारी जो दुर्गति है इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदारी नहीं है इसकी क्योंकि हम खुद यही हैं इसलिए सही बातों को रखते नहीं है क्योंकि सच बोलने से टिकट नहीं मिलती <laughs> और जब मिल जाए तो इसलिए सच नहीं बोलना है कि सच ना नहीं है नहीं तो टिकट वापस हो जाएगी <laughs> इसलिए राजनीतिक लोग अलग अलग पार्टियों में हैं अलग अलग जगह हैं किसकी क्या विचारधारा ये महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन कभी सोचिए कि 90 से 100 करोड़ सनातनी हिंदू समाज की बात दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला भी नहीं सुनता है और 300 वाला भी नहीं सुनता है इसलिए कि आप 100 से 90 करोड़ भारत की जनसंख्या के अनुसार तो नजर आते हैं लेकिन जब होता है कोई बनिया होता है कोई ऊंचा है कोई नीचा है और सब कुछ होते हैं इसलिए आज पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां इतनी बड़ी तादाद में जो राष्ट्र के सबसे ताकतवर लोग हैं जो इस राज्य के बनाए कानून को मानते हैं ना चाहते हुए भी मानते हैं नहीं पसंद आता फिर भी मानते हैं वो टैक्स भी देते हैं वो जीएसटी भी देते हैं लेकिन निजी स्वार्थों ने आपको ऐसा कायर बना दिया है कि दुनिया में जहां 90 परसेंट लोग अपने देश के सारे कानूनों को मानते हुए भी वो ये मानते हैं कि इस देश में जो गिनती में कम है किसी ने शाहीन बाग पे बैठ के डराया किसी ने उन्नीस में सिखों का कत्लेआम करके डराया किसी ने कश्मीर में ढाई हजार कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के डराया सरकार उनकी सुनती है आपकी नहीं सुनती और आप और आपके लीडर और आपके बीच में समाज सेवा का दावा करने वाले लोग आपके उस पुरुषार्थ को नहीं जगाते वो भी हिंदुत्व के नाम पे एक फॉर्मेलिटी पैदा करते हैं ये नहीं बताते कि दुनिया में पहला देश है भारत जहां बहुसंख्यक समाज को लगता है कि उनके समान नागरिक अधिकार इस देश में कम पॉपुलेशन वालों से ज्यादा है दो परसेंट ढाई परसेंट सोलह परसेंट वालों के अधिकार आपसे ज्यादा है आप हर चीज का हल वोट लेती है और आप वोट देने के लिए इस देश के अलग अलग राज्यों में दो रुपए किलो चावल और एक महीने का बिजली का बिल माफ कर देने से वोट दे देते हैं अपने दिल पे हाथ रखिए हम सबको एक ना एक दिन जाना है अपने जमीर से पूछिए अपनी आत्मा से पूछिए क्या हमने जन्म चार गाड़ियां अमेरिका में लड़के को इंग्लैंड में स्थापित करने के लिए है हमारी कोई भूमिका नहीं है हमारा कोई कर्तव्य हमारा कोई दायित्व नहीं है हम सत्तर सालों में वोट देने की तमीज भी हमने 2014 में सीखी जिन्हें हम मानते हैं कि वो पंचर पुत्र हैं हमें ऐसा लगता है ये कहकर हैं उन्होंने इस देश में कभी रैली नहीं निकाली कि हम बेरोजगार हो गए उन्होंने सरकार से यह सब मांगे नहीं की जो हम करते हैं उन्होंने सरकार से जो निगोशिएट किया और ऐसा निगोशिएट किया करोड़ों इस देश में हिंदू लोग घूम रहे हैं लाखों संगठन सच्चाई नहीं बताता की कोशिश नहीं करते अगर ये जान जाते कि आपका आपकी आस्थाओं का आपके राष्ट्र की इंच इंच जमीन का सौदा हो गया है तो हो सकता है मैं और आप उसमें कुछ कर न सके लेकिन चिल्लाने से करोड़ों लोगों को पता चल जाएगा सरकार डरने लगेगी इसलिए आर्टिकल 35 पे मेरे एक साथी स्वर्गीय कुलदीप संदीप कुलकर्णी महाराष्ट्र के रहने वाले हमारे बीच में नहीं है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहली बार आर्टिकल 35 फाइव की एक पिटीशन डाली थी मेरे दोस्त में विदेशी चैनल में काम करता था तब भी मैंने कहा आप पिटीशन डालिए इस पर डेट पड़ेगी लोगों को कुछ पता चलेगा लेकिन असली जन जागरण यह होगा चौराहे चौराहे गली गली ये धारा कैसे आई कैसे बनी और कैसे तमाम समाज के तमाम राजनीतिक दलों ने और समाज के ठेकेदारों ने इसकी तरफ इशारा तक नहीं किया बताया नहीं आप उनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं हजारों कश्मीर के ऊपर सभाएं होती हैं सेमिनार होते हैं मैं भी अट्ठासी से दिल्ली में हूं मैंने नहीं सुनी आज तक कोई सभा कि इस देश में किसी के अधिकार छीन लिए जाएं हमारी मांग है कि जो नाजायज अधिकार है उन्हें समाप्त कर दिया जाए इसलिए धारा 370 के बारे में जब बिल लेकर के आया गया तो कमाल देखिए आपके आदमियों का लोग उनकी तारीफ करते हैं उतनी तारीफ तो करनी चाहिए समाज को ताकि उनको बोध हो कि आप खड़े हुए हैं उसके साथ में लेकिन यह आपका दबाव है कि संसद में उनके लोकसभा में 303 सीटें थी लेकिन संसद के एक सदन में उनका बहुमत नहीं था लेकिन आपने 2014 में जिसे भेजा आपने कहा यह अकेला पड़ रहा है 2019 में दूसरा भेजा जो लोग 2014 में उसे गाली कह रहे थे खूनी सौदागर कह रहे थे उसने चुप्पी साध रखी थी उनको लगा डर गया गुजरातियों का धन्यवाद करना चाहिए कोई अपनी एक घंटे के लिए पेन नहीं देता उन्होंने दूसरा भी आपको भेज दिया मात्र एक साल में लोग कहने वाले लगे पहले वाला ठीक था उस आदमी ने पूरी व्यू रचना की ये चाणक थे हम उनको जानते नहीं देखते नहीं लेकिन डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने आचार्य चाणक सीरियल बना करके और एक्टिंग करके बता दिया कि चाणक क्या था दिन बिल आया संसद में दो से तीन लोगों को पता था बिल रखा आपकी सामूहिक शक्ति के कारण उन लोगों ने एक नई रणनीति बनाई पूरी दुनिया में चर्चा हुई 24 घंटे तक कि ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिस सदन में इनका बहुमत नहीं था उसी में पहले रखा बिल हमारे कुछ लोगों का जहर जवाब देने लगा बोले देखिए अब ये गुजराती हमें बेवकूफ बनाई इन्होंने राज्यसभा में रख दिया है अब ये कहेंगे देखिए साहब यहां बहुमत नहीं था इसलिए ये बिल गिर गया हम तो इसे उठाना चाहते थे लेकिन गिर गया अब हम अगली बार देखेंगे हमने अपने अंदर अपने लोगों पर थोड़ी देर का एक घंटे का भी गहर नहीं था हमें क्योंकि हमको लगता था सब कुछ मिनटों में हो जाए ये जो सब कुछ मिनटों में होता है उसके लिए पांच साल तैयारी करनी पड़ती है एक घंटे बाद चर्चा हुई चर्चा में आपका आदमी ऐसा लगता था सीधे हाथ पे सरकार बैठती है उल्टे हाथ पे विपक्ष उसके बातचीत और अंदाज से लगता था कि उसने इंतजाम पूरा किया है अंदाज ऐसा था कि लगता था कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर कहीं टूट ना पड़े और आधे घंटे के बाद वोटिंग हुई सरकार का जिस सदन में बहुमत नहीं था वहीं article thirty five A pass हो गया बहुत देर तक लोग पीछे मुड़ के देख रहे थे कहां गए वो लोग उसमें एक साहब जो आलू से सोना बना रहे थे उन्होंने कहा फैक्ट्री के वर्कर कहा पीछे मुड़ मुड़ के देखा मेरी लेबर कहां गई बिल पास हो गया संविधान की तमाम मान्यता और परंपराओं के तहत हुआ कोई घपला नहीं हुआ यह दबाव था आपका कि आपने जब यह भरोसा जताया कि हमारा हीरो बदल चुका है हमने कायरों को चुनना छोड़ दिया है हम अपने हीरो से यह नहीं पूछते कि तेरे दामन पे 2002 के दंगों के दाग हैं अगर ये दाग अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं ये जो हमको बीमारी है अच्छा बनने से आदर्श बनने से सरकार 24 पार्टी की मदद से बंद हो सकती है लेकिन राष्ट्र का काम नहीं अगर आज की ये मांग है अगर इस खेल के नियम ही यही हैं कि कोई सड़क पर बैठ के डराएगा कोई सड़क पर खड़े होकर के डराएगा तो फिर हमें भी उसको चुनना चाहिए जो उन्हें डरा सके विश्वास से घर चलता है राष्ट्र नहीं चलता जिन्हें घर चलाना है वो रामायण पढ़े और जिन्हें राष्ट्र चलाना है वो गीता पढ़े अड़तालीस घंटे बाद राज खुला दूसरा बड़ा समझदार है भारतीय परंपराएं संसद में जो हैं जो चली आ रही हैं उन परंपराओं में से जो आपके मतलब की है वो रख लीजिए जो आपके मतलब की नहीं है उसकी चिंता क्यों करते हैं उसी का इस्तेमाल करते हुए दो महीने पहले उसने कहा कि जो नए नए सांसद आते हैं विभिन्न पार्टियों के आते हैं ये इस तरीके के डेलीगेशन देश से बाहर बहुत जाते हैं कि किसी को इसराइल भेजा जाता है खेती वहां ड्रिप खेती कैसे होती है आप सीख के आइए स्विट्जरलैंड में पानी की व्यवस्था कैसी है नीदरलैंड की सड़कें कैसी हैं कहां की मेट्रो कैसी चलती है ऐसे ज्वाइंट डेलीगेशन बहुत जाते हैं दो महीने पहले उसने ऐसे ही एक ज्वाइंट डेलीगेशन का बनाया और आलू की फैक्ट्री में जितने वर्कर बेरोजगार थे उनसे कहा संसदीय परंपराओं के अनुसार पांच साल से तो आपके पास कोई काम है नहीं आप हॉलैंड जाइए और वहां पानी की व्यवस्था देके आइए दो महीने पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन बनाया उस पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे मित्र हैं वो बता रहे थे उसमें से किसी ने पूछा कि इसमें इस बार विपक्ष को ज्यादा तरजीह दी गई है उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विश्वास समझदारी इसलिए पैदा होती है कि उसके पीछे आपकी शक्ति लिए पैदा हुआ उसे आपका डर था आपकी ताकत का डर था उसे मालूम था कि सवाल पूछेंगे नब्बे करोड़ सनातनी मुझसे मैं यहां संसद की मीटिंग अटेंड करने नहीं आया हूं इतना समझदार था जिस दिन बिल लाया उस दिन नीदरलैंड से लौटने की भी फ्लाइट नहीं थी इसके जो विरोध कर रहे थे उनके गले में निकल ही नहीं रहा क्या ये दबाव आपने बनाया और आज एक बड़ा फैसला आया है मैं इसलिए खुश हूं राज किसी पार्टी ने की होंगी अपने स्वार्थ में की होंगी लेकिन जो हमारे बीच में से अपने थे कुछ मतभेदों के चलते उनके साथ अन्याय हो गया किसी पार्टी विशेष ने किया लेकिन क्या हम सब उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे क्या हम कोई रास्ता नहीं निकालेंगे बीच में से कि अगर किसी ने उन्हें थोड़े बहुत घाव दे दिए हैं तो उनके घाव पे हम मरम नहीं लगा सकते यह सोच के कि मुझे क्या करना है मुझे तो टिकट मिली नहीं है इसलिए गुलाम भारत के पहले तथाकथित प्रधानमंत्री जब उनका देहांत हो गया आज की परिप्रेक्ष्य में सोचता हूं कि शायद किसी को यह डेट भी याद नहीं होती कि उनका स्वर्गवास किस दिन हुआ था वो कब पैदा हुए थे यह भी पता नहीं लेकिन उस प्रधानमंत्री का नाम जिंदा कैसे रखा जाए तो इस देश के बच्चों के साथ जघन्य अपराध किया वो बच्चे देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक ना ये कहीं से चाचा दिखते हैं और चाची से उन्हें फुर्सत हैं कुछ लोग दुनिया में जिंदा रहने के लिए जिनका कद बौना होता है उन्हें जरूरत पड़ती है कि वो अपने जन्मदिन को भी बच्चों की भेंट चढ़ा कहें कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाइए बेचारे बच्चों पे अत्याचार है और पूछते इन्होंने क्या किया बच्चों के लिए अब वो बच्चे हैं उन्हें क्या मालूम उन्होंने क्या क्या किया है तो पता नहीं क्या इसलिए छह साल पहले अब से दो घंटे पहले मुझे हमारे साथी बीएचयू से एलएनएम करने के बाद जो मेरे साथ रहते हैं ओम नरेश यादव जी ने मुझे कहा कि आपकी एक और डिमांड पूरी हो गई है मैंने कहा मैंने कोई डिमांड नहीं रखी है आज के परिप्रेक्ष्य में छह साल से एक बात को बार बार बीच बीच में दोहराता हूं यह सोच के दोहराता हूं कभी तो कान में जाएगी कभी तो ये तथ्य पता चलेंगे और जब तथ्य पता चलते हैं तो काम कैसे होता है गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्र थे यह कोई नई बात नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं चमकौर के युद्ध में उनके दो बेटों को धोखे से इस्लामिक जहादियों ने मार दिया था दो पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह एक छह साल का और एक नौ साल का एक इस्लामिक जिहादी बादशाह ने अपने सिपे सादार से कहा कि गुरु गोविंद सिंह को इनके दोनों बच्चों को इस्लाम में कन्वर्ट करना है तलवार निकाली गई बच्चों के सामने और उनसे कहा इस्लाम कबूल कर लो जिंदा बख्श दिए जाओगे छह साल का जोरावर जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों बच्चों ने सोची उनकी उम्र क्या है आज की हमारी माए छह साल और नौ साल के बच्चे को यह कहानी नहीं सुनाती ये बात नहीं बताती वो जिद करता है तो उसको मैगी खाने का वादा कर देती है किसी तरह टालो साहबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने उस इस्लामिक जिहादी की आंखों में आंखें डाल के कहा कि मैं पाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता इसके बाद दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया दोनों की मौत हो गई उन दोनों की दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला कि दोनों बच्चों को चिनवा दिया गया है इस सदमे में उनकी भी डेथ हो गई यह घटना इतिहास में दर्ज है हमने इतिहास पढ़ा भूल गए खत्म कहानी लेकिन जिस राष्ट्र के पास ऐसे दो बहादुर बच्चे हों जिनकी बहादुरी की कहानी आने वाली नस्लों को प्रेरित करेगी और ये कहानी सुनाई जाती तो ये जो देहादी इस समय पूरे देश में तलवार के जोर पर कन्वर्जन कर रहे हैं एक भी नहीं होता भगवान राम के बारे में मां सीता के बारे में लक्ष्मण जी के बारे में दिल्ली दिल्ली में यहां बड़े बड़े राष्ट्रवादी बैठे हुए हैं बीए पास वन के कोर्स में दस साल तक जय रामानुजन की किताब पढ़ाई गई जय रामानुजन की किताब में बीए पास वन के कोर्स में लिखा हुआ था मां सीता का जन्म रावण की छीक से हुआ भगवान राम के भाई लक्ष्मण के सीता जी से अनैतिक संबंध थे इस पे किसी को जेल हुई ये किसी की आस्थाओं के ऊपर चोट नहीं गई भगवान राम को गाली देना मजाक है गांधी जी के बारे में अशब्द कहने पे आप जेल भेज देते हैं ये पाखंड है अगर आप मुझसे ये उम्मीद चाहते हैं कि मैं आपको इज्जत दूं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरी भी बराबर इज्जत करनी पड़ेगी एक तरफा नहीं चलने वाला yo me और भगवान राम की मूर्ति के सामने दंडवत होकर प्रणाम भी करता है इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं हिंदू धर्म लेकिन वही प्रधानमंत्री दिल्ली लौटता है और पुलवामा में जब घुस के वार करता है उसे कहते हैं हिंदुत्व डेफिनेशन मत पूछो अभी बहुत सारी डेफिनेशन आने वाली है तथ्य आपके साथ है काशी के अंदर उस मंदिर का जिसे एक आता था औरंगजेब ने इसलिए नहीं तोड़ा था कि उसको लूट करनी थी लूट के लिए तो वहां से वो ले जा सकता था लेकिन तोड़ा क्यों था हमको बार बार पढ़ाया जाता है वो आए थे यहां हुकूमत बेटा पास नहीं हुआ तो हम भगवान बदल देते बेटी की शादी नहीं हुई तो माता को बदल देते ये यह मंदिर हमारी आस्था के केंद्र के साथ साथ ज्ञान की जगह थी इसलिए हमारे यहां जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें एक ब्राह्मण था उसमें कोई छत्री है कोई वैश्य है कोई शूद्र है ये सारे लोग सामाजिक व्यवस्था के तहत थे इसलिए उस सामाजिक व्यवस्था में जिसने भी ज्ञान प्राप्त कर लिया जो लिख पड़ गया वो ब्राह्मण हो गया आज भी भारत की सेनाओं में महान रेजिमेंट है जाट रेजिमेंट है सिख रेजिमेंट है जरा याद करके बताइए सीमा से जब शहीद होके जवान आते हैं तो कोई ये पूछता है कि इसमें दो यादव मरे थे एक बनिया मरा था एक ठाकुर मरा था जो भारतीय सेना में चला गया वो छत्री हो गया जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य हो गया हमारा समाज त्यागी की पूजा कर नहीं करता यह हमारी ताकत है हम कितने भी गरीब हों तब भी हमारा आदर्श पैसे वाला कभी नहीं हुआ भारतीय समाज उसको अपना हीरो मानता है जो त्याग करता है इसलिए भगवान राम हम सब जानते हैं कि वो क्षत्रिय थे लेकिन उन्होंने त्याग किया इसलिए मंदिर में पूजे जाते हैं इसलिए वो ब्राह्मण छत्री की पूजा करता है क्योंकि उस दौर के लोग ये नहीं मानते कि ये छत्री था उस जिस आदमी ने त्याग किया वो हमारा आइडियल होता है इस दलदल से बाहर निकलिए इसलिए जो घर वापसी की बीमारी है घर वापसी किसकी जो एक बार गए दोबारा फिर चले जाए जिनके बाप दादा कायर थे दो रुपए किलो चावल में तलवार के जोर पे शलवार पहन के घूम रहे हैं वो हमें डरा रहे हैं वो हमें डरा रहे हैं हमसे कह रहे हैं गला काट देंगे अबे पागलों जब हम जब नहीं डरे तो आप क्या डरेंगे इसलिए आप जवाब नहीं देते हैं डरपोक लोग आपको डरा रहे हैं वो धमका रहे हैं आपको धमकाने का भी अलग अलग तरीका है भारत माता का नारा लगाने से भारत माता मजबूत नहीं होगी फिर कह रहा हूं जमीन पे काम करिए नारा नहीं लगाना पड़ेगा वो जो पांच वक्त चिल्लाते हैं पांच वक्त चिल्लाएंगे भारत माता की क्या इसलिए ये जो बीमारी है यकायक बीच में से कोई खड़ा हो जाता है सभा में से हिंदू राष्ट्र बनाइए अच्छा कहां बने क्या करें उसके लिए हमने साहब एक लाख साइन करा लिए हैं हम कितनी फ्यूटाइल एक्सरसाइज करते हैं हम किस तरीके के काम ऐसे करते हैं जिसमें हमें ये दिखे हम कुछ कर रहे हैं जैसे कुछ लोग होते हैं बेरोजगार उनको काम पे लगाते हैं हमने एक लाख लोगों के साइन करा लिए हैं प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं प्रधानमंत्री एक लाख लोगों का साइन देखेगा शाम को लिख देगा संविधान में भारत राष्ट्र हिंदू हो गया सिर्फ एक दिन के लिए कहता हूं एक घंटे के लिए कहता हूं नब्बे करोड़ सनातनियों में से 25 करोड़ सनातनी सार्वजनिक जीवन में जिस दिन सनातनी हिंदू हो जाएंगे होली मनाना दिवाली मनाना हिंदुत्व नहीं है अपने उस पुरुषार्थ को याद कीजिए हम कौन हैं कहां से आए हैं हमारी उत्पत्ति क्या है हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते 25 करोड़ लोग भी अपने चलने फिरने में आचार्य चाणक हो जाएंगे दो घंटे में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा उसके हाथ में है जो वो सार्वजनिक कर सकता है इतनी भी ईमानदारी कोई नहीं दिखाता है माफ कीजिएगा वो भी नहीं बताता है इसलिए कह रहा हूं सिर्फ कमाई कमाई कमाई इसके अलावा कुछ सोचता नहीं और पाखंड करेगा समाज में आकर ज्ञान ऐसा ज्ञान लगेगा जैसे सारा ज्ञानी नहीं तो है कुछ पता नहीं हर ज्ञान के पीछे अपनी कुर्सी के चारों तरफ बस एक जात बना रहे माफ कीजिए मैं किसी निजी टिप्पणी नहीं कर रहा कोई बात समाज को उसने नहीं बताई कि भारत की संसद के अंदर क्या जघन्य अपराध हुआ हम रोक नहीं सकते थे हम पब्लिक में आगे बता तो सकते थे मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं इससे कोई फर्क पड़ने वाला है हां पड़ने वाला है आपके सामने कोई झूठ बोलेगा आप पांच मिनट उसे समझाएंगे ज्यादा अगर मगर करेगा एक झापड़ मारेंगे कि जरूर कैसे आपको झूठ सुनने की आदत डाल दी है नेताओं ने झूठ सुनो और पूरा समाज सुनता है कि सत्ता के ऊपर जो है वही ज्ञानी है उन्हें वो मास्टर ज्ञानी नहीं लगता जिसने सत्तर साल लकड़ी की कुर्सी पर बैठ करके हजारों बच्चों को चाणक बनाया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है रुतबा नहीं है बड़ी गाड़ी नहीं है इसलिए वो जानते हैं जैसे ही सत्ता आती है आम आदमी से तीन मीटर की दूरी से बात करते हैं जो कल तक कपड़े का फटा कपड़ा रूमाल समझते थे वो अब नैपकिन से मुंह समझते <laughs> सदस्यता इसी के नाम कर देते बात भाई आज हम सत्तर साल के बाद उन नेताओं को जिनसे कभी मिले नहीं देखा नहीं आज ये समाज उनको उठा रहा है जमीन के अंदर से और दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बना के खड़ा कर देता है कितना भी छुपाओगे ऐसे लोग समय समय पे आएंगे और उन लोगों को हीरो बना देंगे इसलिए सत्तर साल लग सकते हैं इसकी चिंता मत कीजिए कि आप सात मिनट में हीरो बनेंगे सत्तर साल भी लग जाएंगे लेकिन अगर आपने कुछ किया है तो ये समाज किसी ना किसी दिन आपके बारे में बात करेगा और आपको जिंदा कर देगा सरदार पटेल ने बहुत सारे काम ऐसे किए हम सरदार पटेल की तारीफ करते हैं लेकिन सरदार पटेल बनना नहीं चाहते बनेंगे तो नेहरू जी तो उन्नीस साल तक रहना है सत्ता पे मजे लेने ये बीमारी सरदार पटेल ने कैसे दो काम किए और भारत विचार मंच से मेरी शिकायत है मैं कोई बात कमरे में नहीं करता हूं सात साल से एक चीज के बारे में बोल आज आपने प्रोग्राम शुरू किया आपने वंदे मातरम गाया लेकिन आपने वंदे मातरम भारत के चार मक्कारों के बीच में एक समझौता हुआ था उन्नीस में आपने वो वंदे मातरम गाया है मैं बताता हूं आपको कौन सा वंदे मातरम गाना था और तथ्यों में बता रहा हूं संवैधानिक तौर पर बता रहा हूं इसलिए कुछ बातों को पब्लिक करने से आसानी होती है उन्नीस सौ ने सरदार पटेल को एक काम सौंपा और उनसे कहा कि जब आजादी की घोषणा हो जाए तो संसद में वंदे मातरम होना है सरदार पटेल ने उनकी तरफ देखा और बस खामोशी से हां में जवाब दे दिया बात आई गई होगी इस बीच में सरदार पटेल साहब ने देश के एक बहुत बड़े संगीतकार को टेलीग्राम भेजा और उनसे कहा कि आपको 14 अगस्त की रात में आना होगा जब आजादी की घोषणा हो जाएगी तो आपको वंदे मातरम गाना है आप सोचिए कि कितने बड़े कद के लोग होंगे और अगर उनका कोई वंशज इस भारत में जीवित होगा जब जब यह सुनता होगा उसको कितना दुख होता होगा कि उसके पिता ने उसके नाना ने दादा ने भारत सरकार के सामने शरण दी एक आम संगीतकार उसने अपने संगीत की दुनिया में जो भी कुछ नाम कमाया होगा इस घटना ने उसे हजारों साल के लिए जिंदा कर दिया हमारे आज के दौर में कोई होता हमें राज्यसभा में भिजवा दीजिए हमें नॉमिनेट कर और कुछ नहीं तो चेयरमैन ही बना यहां से भी काम निकाल लूंगा मैं भेजा उनसे कहा कि 14 अगस्त की रात में आपको भारत के पार्लियामेंट में आना है आजादी की घोषणा के बाद आपको वंदे मातरम गाना है उस संगीतकार का करेक्टर देखिए ये देश उसको नहीं जानता उसके नाम को नहीं जानता ये शर्म की बात है ये दुख की बात है उनके वारिसों को भी लगता होगा कि इस समाज में अभी तक अपने हीरो चुनने की आदत नहीं पड़ी उन्होंने कहा सरदार पटेल से मेरी एक शर्त है सरदार पटेल ने कहा फरमाइए उन्होंने कहा मैं खंडित भारत की खंडित पार्लियामेंट में अधूरा नहीं पूरा वंदे मातरम गाऊंगा सरदार पटेल मौन रहे इतना ही कहा आ जाइए 15 अगस्त उन्नीस को जो बच्चे यहां बैठे हैं जो बेटियां बहने बेटे मेरे बुजुर्ग जो मोबाइल देखते हैं ढूंढिएगा जब पंडित जी गुलाब का फूल लगा करके अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे क्योंकि भारत के लोग हिंदी जानते नहीं थे धारा प्रभाव बोल रहे थे उनकी मजबूरी थी जिनके वो दोस्त थे वो अंग्रेजी जानती थी उन्हें बात बतानी थी उनको उन्हें भारतीयों से क्या लेना देना आधे घंटे तक डेस्टिनी उसके बाद खत्म हो गया उतर के नीचे बैठ गए जैसे मंच पे तमाम सारे गणमान्य लोग बैठे हैं आपके शहर के वहीं पर एक साहब बैठे हुए थे सरदार पटेल साहब ने उनकी तरफ देखा जानते हैं उस संगीतकार का नाम क्या है उनको इशारा किया वो पार्लियामेंट के मंच पे चढ़े साढ़े नौ मिनट का पूरी बाईस पंक्तियों का वंदे मातरम गाया उस संगीतकार का नाम है पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ये देश नहीं जानता ये राष्ट्र नहीं उसको जानता मेरा आपसे सिंपल सवाल है मैंने इसलिए कहा कि मैं कोई काम आपको अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं करने के लिए कहूंगा इस वंदे मातरम पे विवाद हुआ मौलाना आजाद रफी अहमद के दवाई एक तो इनकी भावनाएं हैं कहां जो हाथ हो जाती पता नहीं लेकिन हो जाती उसके बाद फौरन पंडित जी बैठे क्योंकि उनको उनकी भावनाओं का ज्यादा पता था क्योंकि वो ये कहते थे कि मैं इंग्लिश मैन कल्चरली मैं हिंदुस्तानी हूं बाई एक्सीडेंट हिंदू हूं अब ये एक्सीडेंट कहां हुआ था ये पता नहीं वो एक्सीडेंट की जगह पता चल जाए और कौन लोग उसमें शामिल थे ये भी पता चल ये नहीं पता वो कहते भाई एक्सीडेंट डैमेज तो आप सोचिए कि नेहरू जी ने तत्काल तौर पर उस मांग को सकम कर गए और कहा कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है हम सिर्फ ऊपर के तीन दो जो स्टेंस है वही कहेंगे अब ये उन्नीस की बात है उन्नीस के बाद सैतालीस आ गई आजादी का झंडा फैल गया सब कुछ हो गया और भारत की आजाद पार्लियामेंट की संसद के अंदर पूरा वंदे मातरम गाया गया मेरे ऊपर आपके ऊपर आजाद भारत की पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ है वो मान्य है कि दो लोगों के बीच में जो समझौता हुआ वो मान्य है ये बताएं अगर आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया गया तो हम अधूरा क्यों गाते मार्क बनाया उस बुक मार्ग के ऊपर हमने उसी लता मंगेशकर का क्यूआर कोड डाला है जिसे आप स्कैन करें और पूरा वंदे मातरम सुन क्या यह बात गलत है कि आजाद भारत पार्लियामेंट में जो कानून बनेगा मैं उसकी उसको मानूंगा कि उन्नीस में किसी ने किसी से क्या समझौता किया था तो हम अधूरा वंदे मातरम क्यों आते हैं सरदार पटेल इतना बड़ा काम करके गए हमको नहीं पता पंडित ओंकार नाथ ठाकुर हम इतना बड़ा काम करके गए हमने उनके वंशजों को नहीं ढूंढा लेकिन बीच बीच में पता चलता है कि ये टीपू के वंशज मिल गए कहीं भीख मांगते हुए ये तो खबर बनती है टीपू के मिल गए आजकल एक टीपू मैंने उत्तर प्रदेश में भी देखा है घूम रहा है उसे भी वंचित मिल जाते हैं सरदार पटेल ने ऐसा ही दूसरा काम किया था आर्टिकल थ्री थ्री सेवेंटी के बारे में बहुत चर्चा हुई उस वक्त भी हुई इसलिए ये सारी चीजें भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उस असेंबली की डिबेट ऐसी होती थी जैसे आज पार्लियामेंट चलती है उन डिबेटों को पढ़िए वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है ये झूठे इतिहासकार जो इस देश में घूम रहे हैं जो शिवाजी को लिखते हैं Shivaji was a mountain rat हम उनको पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सही सोर्स पे नहीं जाना चाहते और विदेश चले गए इसलिए सरदार पटेल को मैं नहीं मानता सरदार पटेल ने ऐसी किसी समस्या से लड़ने के लिए ना नहीं कहा क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं था सरदार पटेल खामोच रहे वो बाहर चले गए पूरी पार्लियामेंट में चारों तरफ कहा जिस नेहरू जी चाहते हैं कि 370 पास की जाए बहुत लोगों का गुस्सा था उन्होंने कभी देखिए नेहरू जी चाहते हैं इसलिए पास कर दीजिए पास कराई सरदार पटेल ने लेकिन उस आदमी का विजन देखिए पास कराने के बाद उन्होंने उस हाउस में यह कहा कि इतने लोग इसके विरोध में भी हैं लेकिन मेरी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पास तो कर दिया है लेकिन 370 के खिलाफ जो लोग हैं उनकी भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए सिर्फ इतना कहा और समझदारी का काम यह किया कि धारा 370 पास करने के बाद जब जोड़ी तो ये कहा कि बहुत सारे लोगों की इससे एक राय नहीं है उनकी राय को क्या जगह दी जाए तो धारा 370 जब पास हुई तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दिया इट इज टेम्परेरी कि दो गुजराती आएंगे इसे परमानेंटली हटा दें ये नहीं पता था इसे कहते हैं कि आप अपना काम कर जाएं आने वाली नस्लें तय करेंगी कि आप क्या करके गए सब कुछ हमारे सामने होगा हम सबके भागीदार बनेंगे मैं नहीं मानता इसलिए मैं मानता हूं जो कुछ भी GD R S M Sushil Pandit सब कर रहे हैं हमें डॉट बराबर भी यह गलत फहमी नहीं है कि जो कुछ हम कह रहे हैं जो हम सोचते हैं वो हमारे रहते हुए हो जाएगा कोई गलत फहमी नहीं है ना कोई दिलचस्पी है इसमें सरदार पटेल को नहीं थी बिल्कुल कतई नहीं थी बहुत लोगों को नहीं थी लेकिन सत्तर साल के बाद इस देश में ऐसे काम हो रहे हैं कि लोगों को अंदाजा नहीं था इसलिए आज अपनी भूमिका तय करें और इस लालच से बाहर निकलें कि इसका फल हमें फौरन मिलना चाहिए